Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vidinho aqui. Nós estamos dando uma peneirada hoje no rio. Nós já estamos no, no quarto vídeo aqui. Já saiu um diamante hein? Ver se eu consigo mostrar ele aqui mais ou menos no saquinho. Acho que vai dar para dar uma olhada mais ou menos. Não está dando para ver bem não, mas acho que dá para ver mais ou menos. Vamos ver aqui. Esse aqui é um diamantinho, um diamante meio amarelado. E esses outros também. Esse é o que saiu aqui hoje. Então a... Esse foi... Nós né, caçamos mesmo cavario ontem e ela demonstrou o lugar. E nós deu umas quatro peneiradas lá e conseguiu tirar ele. Uma águia aqui, ó. Um pedaço de águia vermelha. vou dar um zoom aqui para pegar um pouquinho mais. Vamos ficar mais perto. Muita ferragem no meio. Esse é um ônibus. Um ônibus preto. Uma pedra muito bonita. Isso aqui é uma pedra que muitos falam que é uma pedra carbonada. É uma pedra cheia de cristalzinho emendado um com o outro. E no qual pode acontecer de ter algum micro-diamante no meio. Ah, é uma pedra muito interessante, ó. Eu vou guardar, eu. É quarto. Quarto meio rosa. Também tá bonito. Também pode ser uma opala, né? Pode ser uma opala não, pode ser uma morganita. vai confirmar aí se é a dureza, que a morganita é 7,5. Esse outro é 6,5. Peraí. Não tá coado. Põe as peneiras embaixo, mexe só de cadeirinha. Aí, agora não é só de cima pertinho da outra. Vai, ah, é com força, já. Ó, não precisa ficar com medo, não. Isso, vai, derriba. Ai, ai, ai, meu pé tá doendo. Vai forçando o pé, vai ficando na, na ponta do, Aqui. Até interessante, ó. Uma, uma águia meio amarelada. Cadê? Hum? Esse priminho. Tira ela, fica. Segura o celular que eu vi. Isso, agora vai ver com a outra, ó. Tem coisa boa ali, viu? Ai, tá me brigando aí fora. O ruim é você ficar é, em cima desses barrancos, né? Aí, ó, pedra bonito tem. Hã? Dá uma olhada. Vira a mão, cara. Aí, pedra bonita, hein? É mesmo, né? Faz um diamantinho chapéu, ó. Olha, o pau tá com brilho, tá com tudo, hein? Hã? Tá, tá bonito, ó. Pode ser. Mesmo seco é brilho. there. know what dogs are very mega. Huh? Essa parece ter uma parte aqui que parece que é meio palada. Rapaz, pedrinha tá ajeitado uma parte dela, hein? Essa nós vamos levar ela. Olha um ovinho aqui, ó. Ovo de pombo. bicho, lá tem umas pedras boas lá, hein, rapaz. Lá vai achar alguma pedra importante. Hein? Olha o ossinho de cavalo, ó. Essa tá interessante, hein? Essa também nós é leva. Essa tá com a meia ferragem, ó. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais um quarto também aqui interessante. Mas nós vamos ver o que nosso amigo Edson achou ali. Tem então, um jaspe, um hábito no meio também. Isso aqui não estraga nada a natureza, né? Eu digo que chover, volta tudo para dentro do rio de volta. E outra, quando você tira o cascalho de dentro do rio também, você não está desbarrancando, não está estragando nada, nada, nada, nada. Agora quando você chega e cavuca barranco, aí você estraga. E não é o caos nosso. Nosso, nosso negócio não é estragar nada. É sempre procurar manter a natureza intacta. Tempo tirar, tira dentro do rio, deixa, volta para dentro do rio. Então é, é muito importante. que é do rei pertence para o rei mesmo, então fica com ele mesmo. Agora os, ah, os ramos, os matos que tem ao redor tem que ficar intacto. Aí o pessoal fala que os garimpeiros estraga tudo, né? Não estraga nada. Se souber garimpar, o cara garimpa no rio e não estraga nada do rio. E nem suja a água também. Uma pedrinha laranjada, parecendo é um quartozinho laranja. problema aqui. Ai, ai. Agora nós já estamos gravando aqui, já estamos com os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like. O Wes tirou um montão de pedra aqui, ó. Tem muita pedra bonita aqui nesse meio, hein? Dá só uma olhada aí pra vocês verem, ó. Um pedrinho aqui que tá parecendo um diamante perfeito. Aí o pessoal que souber aí qual que é o diamante aí, fala, ó, oh, o diamante tá no meio lá, parecendo com aquelas duas, ó. Às vezes é algum urubuzinho no meio dela. Então é interessante, né? E também se o pessoal souber qual que é uma morganitinha aí também, pode falar também. Peraí, já tô passando do lado. Ai. Ui. ficar do lado de cá do sol, porque se eu ficar do lado de lá dá sombra. O sol tá baixando, já tá quase rapando. titim, né? Acho que eu grudado no fundo da pinheira. Vem cá que você é meu. Aí o outro, aí. Vira. Não Ainda é tá mais que passa. é, só fica pelinho assim super interessante. Sim. É um veinho, né? Podia ser um veinho de ouro, né? Uhum. Hã? Uhum. Se fosse uma veinha de ouro, ficava bom, né? Você <laughs> nem vai lá bater de novo? Você <laughs> nem vai lá de novo? Pra ver? Hum, então. É, vem com uma corzinha bonita, hein? Aqui. Vira, vira aí. Vira. vira que não vai dar tempo na outra. Vai, vira. Vira, ó. Vai. Vai lá bater cala. Vou... vou lá dar umas olhadas nela. Né? Opa, olha você aí. Que às vezes ela fica grudada no fundo da peneira. Hum, hum, hum, hum rapaz. Olha essas aqui, olha essas aqui, não vou separar essa aqui da, da, da, da próxima. Todo pedra bonita, ó. E tem umas partes de qualidade de pedra aqui no meio. Tem topaz, tem umas meias zoadas, meio apalada. É, não tem mais não. Já, já foi o caos. Ai, ai, ai. Minha pergunta. Peitou, rapaz. pedrinha bonita, foi. Olha que coisinha linda. Ó. é. Já tá quase na hora de nós encerrar esse vídeo. Já é o quarto vídeo que nós faz aqui hoje. Aí nós vai ter um aí agora na semana, um, uns par de vídeos aí já da primeirada, né? Muito bom. Nós estamos com uns amigos ali também, ó, é peneirando também. Ali ó, os dois Tom. Tom Fernando e Tom. É. É isso aí. Boa tarde, é só o diamante. É. Mas acho assim. Chega lá, né? Chega lá, sim. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo. Porque já está ficando muito longo. E até o próximo vídeo. Essa parte aqui ela já está mais branca, avermelhada, né? É avermelhada. Aqui, ó. A tá mancha. Então, não né, é, é. Tem hora que engana a gente aqui, maracacheta. Tá? Engana a gente pra caramba. Muita maracacheta, tá, mano. esse fiado aqui nesse trem branco aqui, ó. Vem, vem assim, ó. Vem assim. Entra assim, ó, descendo aqui, puxando fora. no cordão aqui. Querer ficar com calma.